Vengo de Elías, del Sabinal y Dermatológico. Muy bien, y cuéntame un poquito, ¿estás aquí con un stand? Sí, tenemos un stand, tenemos también una exposición de cuadros en otro de los pabellones y estamos con un taller también de patchwork. Tenemos aquí una muestra de lo que estamos haciendo, unas fresitas y unos tulipanes. Yo tengo aquí también una florecita que me ha dado aquí el equipo. Pues en el stand tenemos eh, trabajos hechos por los pacientes de nuestro centro, eh, también tenemos un poco de muestra de material del que utilizamos allí para, en mi caso yo soy terapeuta ocupacional y pues un poco de muestra de las ayudas técnicas y, y eso que utilizamos ahí en el centro. ¿Cómo ves el encuentro? ¿Qué te está pareciendo? Pues me encanta, la verdad que estoy privada con con todo lo que hay aquí, el compañerismo que hay, el buen rollo, la verdad que muy bien. He podido asistir a dos charlas, pero bueno, a ver si hoy puedo ir a alguna más y mañana también, así me puedo escapar un poquito e ir a alguna. Vamos a ver.